<laughs> Vamos embora, seu menino. A vida do homem do campo é desse jeito, pai. Vida sofrida. Ô, oh, papai amado. Esse o piseiro do vaqueiro abençoado. Quer moral, seu menino? Vamos embora. cedinho Pra conquistar os meus sonhos Ando de acordo com a Bíblia Do meu sul ao meu sustento Mas quando volto pra casa Tem dia que eu não aguento É muito sofrimento É muito sofrimento A mão tudo inchada, as galas tudo estourando E minhas costas tão doendo É muito sofrimento, trabalho o dia inteiro na enxada, no machado eu não aguento Meu Deus papai, naquele modelo Puxa papai Forró no monte, volume 6, seu menino Todo dia eu me levanto Quatro horas da manhã Vou pra roça bem cedinho caminho é pra conquistar os meus sonhos. Eu ando de acordo com a Bíblia, do meu sul ao meu sustento. Mas quando volto pra casa, macho, tem dia que eu não aguento. É muito sofrimento, é muito sofrimento. A mão tudo inchada, os calos tudo estourando e minhas costas tão doendo. É muito sofrimento. Trabalho o dia inteiro na enxada, no machado eu não aguento Meu Deus forró no ombro